бізде тшо деген үлкен алпауыт компания бар ә, біз ол тшоны бір қуайын деп жатқан жоқпыз біреулер айтқан қуайын деп жатсыңдар сендер біздер жұмыссыз қаламыз деп біз түсіндіріп жатырмыз ол тшо ешқайда кетпейді ол контракт істейді ғой жаңағы келісім шартта әлі он жыл жұмыс жасайды бізде біз тшодан не талап еттік біз тшодан эджи бағдарламасымен жұмыс жасауды талап еттік ә, 29 жыл бойына тшо осы біздің жылой ауданында жұмыс жасап келе жатыр енді 500 ә, миллион тоннадай мұнай өндіріп одан 400 миллиард доллардай ақша пайда көріп отыр әлде де мысалға бір триллион ә, доллар э, пайда көрмекші осы қалған он жылдың ішінде бірақ біздің құлсарымыздың экологиясын бүлдіріп отыр ол бүлдіріп жатқанын ол еще мойындамай отыр ал осы уақытқа дейін біз сол мойындамағандықтан біз митингке шықтық өмірімде бірінші рет 29 жылдың ішінде осы тшодан ген директоры келіп бірінші рет халықпен кездесу өткізді оныншы ә, сәуірде оныншы сәуірде өткізді біз талаптарымызды айттық не иә деген жоқ не жоқ деген жоқ в общем солай кетті бірақ қа, хабар болады деді бірақ ешқандай хабар болған жоқ жиырма жетісіне дейін біз күттік жиырма сіне сосын астанаға ұшып келіп өз қолымызбенен жаңағы митингіміздің резолюциясын тапсырдық бұл жерде ешкім жұмыссыз қалмайды біз бұл жерде экологиямызды дұрыстауымыз керек халықтың әлеуметтік жағдайын дұрыстауымыз керек халықтың көпшілігі жұмыссыз ал жұмысқа алынған жағдайда теңсіздік Э, біздің мысалға жергілікті жердің э, жұмысшысы менен шетелден келген жұмысшы екеуінің жалақысы жермен көктей э, жергілікті жердің адамы 200-300 мың алса шетелдіктер 10 есе 20 есе көп алады сондай теңсіздіктер сол теңестірілу керек біздің жердің экологиясын дұрыстау керек 100 миллион тал егілсін дедік мысалға тұшыға қойған талабымыз эжи бағдарламасымен жұмыс жасасын дедік сосын біз президентіміз қасым жомарт тоқаевтың өзінің жергілікті жер халқы өзін өзі басқару деген концепциясы бойынша қазір біз кеңес құрып жатырмық ол кеңеске не үшін құрып жатырмық кеңес халықтан құрылады халықтың кеңесі халықтың кеңесі өздерін өздері басқарады қазір қол қою үстінде бізде үш мыңнан аса адам қазір қол қойып жатыр Э, біздер кеңесіміз бастаймыз жұмысымыз бастаймыз енді біздерде э, халықтың ешқандай жағдайы жасалмағаннан кейін халық өзін өзі басқарып өзін өзі қолға алмаса не істейді биліктен ешқандай көмек болмаса бүткіл құлсардағы көпэтажды үйлердің э, төбесінен крышасына дейміз ғой су саулайды астында подвал дейтін жаңағы нәжістен толып тұр демалатын ешқандай мүмкіндігі жоқ ескі баяғы қырық алтыншы жылғы елу алтыншы жылғы үйлер сәулетіміз өте төмен ауру дейтін осы соңғы статистика бойынша біз тоқсан үштен бері қарай статистиканың бәрін жинақтап жатырмыз екі мың жарым онкология бар оның төрт жүз бес жүзі балалар төрт жүз э, инвалид жаңағы мүгедектер бар оның бәріне мүгедектерге мысалға емделетін жағдай жоқ орын жоқ оған неге орын салынбады осы уақытқа дейін балалардың кінәсіне ер адамдарымыз мысалға жас жігіттеріміз белсіздікке ұшырап жатыр қыздарымыз бедеулікке ұшырап жатыр ол дейтін геноцид мысалға ол жерде 99 процент қазақ тұрады 99 да 99 қазақ тұрады сонда қазақтарға көрсеткен бұл геноцид па не бұл ал тшо ешқандай мойындап отқан жоқ біз экологияны білдіріп отқан жоқпыз деп э, біз кешегіде келіп экология министріне да кірдік жолықтық оған да бердік э, президент әкімшілігінде э, бердік оригинал жаңағы несін резолюциямызды Э, депутаттармен де кездестік э, қазір сосын біздің құлсарының іргесінде 6 километр жерде экотехникс деген шылам өңдейтін завод бар ол да халыққа мысалы қаншама зиянын келтіріп жатыр бірақ оны да мойындамай отыр біз соған комиссия құруын сұрадық сол комиссияға осы э, құлсарының эко белсенділерін қосуын сұрадық талабымыз орындалатын болды уәделерін беріп қалды енді біз олардан хабар күтеміз егер ол сол қойған талабымыз орындалмай қайтадан сондай э, қалай етсек екен аяқсыз қалатын болса біз бұлай аяқсыз қалдырмаймыз бір бес алты адам болып келсек келешекте елу алпыс адам болып келеміз бес жүз алпыс э, бес жүз алты жүз адам болып келеміз біз өзіміздің болашағымызды ұрпағымызды қорғап жатырмыз ұрпағымызды қорғауға тиістіміз ал бізге қарсы шығып жатырғандар енді олар жаңағыдай арандатушылар біздерді халыққа қарсы қою халықты бізге қарсы қою бірақ халық қазір түсінді э, барлығын өздері ұрпақтары үшін қазір жүгіріп жатыр өз қазағымыз өзіміздің аяғымыздан тартып балағымыздан тістеп біз ұрпағымыз үшін шырылдап жүгіріп жатырмыз бізге біреу ақша төлеп жатқан ештеңе жоқ бізге біреу ой ә, бара көр жүгіре көр деп жатқан жоқ белсенділер өздері белсеніп шығып қазір бұрын біздер бір бес алты түйір адам едік қазір қалай көбейгенімізді білмей қалдық қазір уже елу алпыс адам болдық енді қазір қол қойып жатқандар жаңағы жұмыстағылар келе алмай жатыр біз бара, барамыз қол қоямыз деп семьяларын жіберіп жатыр ә, қазір үш мың жарымдай қол жиналды ал үш мың жарым қолды мен қойып жатқан жоқпын ғой өздері офисқа келіп қойып жатыр біз солар үшін өзіміздің қалтамыздан ақша шығарып офис жалдап қойдық әдейі халық келуге бір жерден табуға ыңғайлы болсын а бұрын офис болмағанда да қай жердесіздер деп телефондарымызға звондайтын біз қол қояйық деп едік деп сосын адамдар бізді іздеп жүрмесін ыңғайлы болсын деп офис жалдап қойдық соған өздері келіп қол қойып жатыр біз кеңесті бәрібір құрамыз бәрібір біз тшодан талап етеміз және біз тшомен тікелей жұмыс жасаймыз біз соған өзі кішкене құлсары дубай деп өзім ат қойдық құлсарының қосар ситидің біз жобасын да жасап тұрып жатырмыз оны кәдімгі өздері да жаңағы қалай айтатын еді ерікті ә, суретшілер суреттерін салып уже конкурс жариялап жатырмық аздап аздап иә бұйыртса алла қаласа біздерде қосар сити болады жаңа қала болады неге бізге орман болмақшы жылой ауданында қанша адам жұмыс істейді неде шода теңіз шеброй иә бұл сұрағыңыз өте орынды өткен сол кемеменен кездескенде ол э, бізге айттық қой бізге эйджи бағдарламасымен ә, э, париждік келісімге отырды қазақстан қол қойылды сол эйджи бағдарламасымен жұмыс жасауыңызды талап етеміз дегенде бізге айтты эйджи бағдарламасымен біз жұмыс жасап жатырмыз деді сосын біз айттық жақсы эйджи бағдарламасымен сіздер жұмыс жасап жатырсыздар сонда үшінші тарап халықпен жұмыс жасап жатырсыздар ма дегенде ол кісі айтты бізде он мың э, жұмыс жұмысшы бар сол кооператив сонымен жұмыс жасаймыз деді сосын ол кісіге мен сұрақ қойдым кейби мырзаға а сонда он мың ғана жұмысшымен сіздер жұмыс жасайсыздар ал сонда біздің қалған 85-90 мың халық қайда біздің ауданымыздың жағдайы қайда біздің жерден сонша пайда көріп жатырық неге біздің жағдайымыз жоқ дегенде ол кісі жауап бере алмай қалды жұмыстан шығып кетеміз деп уайымдары күшті да иә оны біздер уайымдап жатыр что жабылып қалуы мүмкін дейді жабылмайды жабылып қалса біз жұмыссыз қаламыз дейді тшо жұмыс э, э, не жабылмайды тшо әлі он жыл э, келісім шарты бар сонымен жұмыс жасайды және ол біздің халықпенен жаңа кеңеспенен тікелей қоян қолтық жұмыс жасау керек соған кейбір арандатушылар мысалға ол арандатушылар деген кімдер тшо менен жаңағы подрядчиктері бүткіл спецтехникаларын тығып қойып отыр олар халықтың жағдайын ойлап отқан жоқ олар өздерінің спецтехникаларын өздерінің жаңағы объемдарының жағдайын ойлап отыр ғой халықтың жағдайын емес сол үшін солардың шығарып жатқан әңгімесі ғой қарапайым халық ондай әңгіме айтып жоқ олар қуанып жатыр қайта біз халықпенен жұмыс жасаса тікелей біз мына экологиямызды дұрыстар едік жаңа үй салдыртар едік жол салдыртар едік жаңа мектеп салдыртар едік ә, жағдайымыздың бәрін дұрыстар едік деп халық көтеріліп кетсе дейді да иә, иә жұмыс басқа жұмыстар толып жатыр ғой басқа да жұмыстар иә әрине толып жатыр ертең жұмыс шо қалса басқа жұмыс ашылады иә біз жаңағы эйжи бағдарламасымен жұмыс жасаған мезгілде біз өндіріс ашуымыз керек мысалға өндіріс ашамыз өндірістің өзі жұмыс қой біз неге өзіміздің тері мысалға мал соямыз теріміз көшеде шашылып жатыр мусор болып жүндері шашылып жатыр неге соны өндіріс ашып соны өзімізге өндіріп неге біз қытайдың шұлығын алуымыз керек неге біз жаңағы э, өзбекстанның э, матасын алуымыз керек сол өзіміздің өндірісімізді ашып содан мата жасамаймыз ба содан шұлық жасамаймыз ба содан киім тоқымаймыз ба неге бізге ә, фабрика ашпасқа неге бізде дүниежүзінің ә, нелер студенттер келіп бізге оқитындай бір үлкен ә, масштабный көлемде университет неге ашпасқа неге туризм дамытпасқа бізде кәдімгі ана дубайдағыдай жасанды көлдер емес бізде ағып жатқан керемет қамыскөл деген көліміз бар солардың арнасын үлкейтіп неге бізге параход қоймасқа енді оның бәрін жұрт айтады ертегіде бұл ертегі емес бұл фантастика емес бұл бәрі негізі қолдан жасалынған адамның қолынан келетін нәрсе бізде иә мүмкіндік yeah, иә, бар мүмкіндік бірақ бар сол мүмкіндікті нетпей жатыр халыққа жасатпай жатыр жасатпай жатыр жасайды біз соны жасаймыз деп ұмтылып жатырмыз yeah. Иә. соған халықтың уже сенімдері артып үміт артып бізге қолдап жатыр ал сондай жағдайлар енді бірақ ана арандатушылар енді барларынша бізбен жағаласуда бізге митингінде болғызбаймыз деп жағаласты ғой спортсмендер шықты жаңағы депутат ағаларымыз шықты болмасын деп мықты жұмыс істеп жатыр мықты жұмыс жасап жатыр иә блогерлерге журналистерге ақшасын төлеп қойған солай ғой анау тапсырыс бойынша жаңағы иә тапсырыс аха тапсырыс бойынша жасалған ана қалай еді сіздерше айтқанда бүйтіп монтаждап монтаждап ана хабардың да бір несін кесіп алып хабар деген жерін салып қойған ғой <laughs> өте керемет иә бізде енді сол мына сіздің оқып тұрған жігіт журналист қой кәдімгі иә текст жазған журналист иә. оған ақша төлеген оның да даусымен табылады ғой ертең бойынша ғой иә тапсырыс бойынша иә енді тонада өткенде азаматхан әміртай да келгенде оған да тіпті жазбаған жоқ бүйдейді ә, даладан келген шүрегей дейді сонда күлкім келеді да ол қазақтың баласы қазақстанның адамы <laughs> иә сөйте тұрып олар ана американецтар даладан келген шүрегей демейді сонда өзіміздің қазағымыз шөрегейде ана американец оларға шөрегей емес <laughs> қорғап тұрғандарын бар келген э, иә. адам иә. иә, шөрегей шетелден келген адам емес иә қараңыз сонда ол ой өрісінің ең төмендігі да төмендігі ой өрісінің жеткен жерлері тек қана қуғана қарабастарын тек қана құқындарын ойлап отқан адамдар ғой қара халықты ойлап отқан жоқ олар иә, иә. мына халқыма болсыншы жеріме болсыншы деп отқан жоқ өйткені ол жердегі олигархтар жаңағы байлар ба, нетіп жатқан барлығы осы астана алматыда тұрады бәрі шетелде тұрады теңізге жұмыс жасайтындар жасайды жасамайтындар уже жаңағы техникаларын бәрін салып қойған объемдарын алып соған салып қойған сосын жанталасып бізбен жағаласуда иә бірақ бізді енді мен өте ризамын кешеде астанаға келгенде астана халқы да қолдап жатыр алматы халқы да қолдап жатыр барлығы да бізді қолдап жатыр бізбен қоян қолтық жұмыс жасаймыз мысалға экология министріне барғанда айтты ғой біз естімейміз ғой білмейміз ғой міне келгендеріңіз қандай жақсы болды біз мінекей курстамыз енді прокуратура тексеріп жатыр деді экотехнис деген бізде алты километр жерде шлам шығарып жатқан жер бар дедім ғой соны бастап тексеріп жатыр оған біз айтқанбыз барлығын сіздердің өткендегі видеоларыңызды арыздарыңызды бәрін сол бойынша нетіп жатыр енді комиссия құрылады сіздер сол комиссия полицияға құрамына аламыз тексереді бұлай қалмайды деді сондай жұмыс жасап жатырмыз енді оларды бақылап тұру керек оларды тексеріп жатыр ма мазалап арасында сұрап иә. дегендей біздер енді кеңес құрып жатырмыз кеңес ә, сол бәрін тексереді біз билікті де тексере аламыз біз да тексере аламыз ертеңгі күні соған қо, соны кеңес қырғызбауға осы жанталасуда бірақ халық олар қырғызбаймыз деп жанталасуда бірақ халық топырлап келіп қол қоюда кеңес қашан бастаймыз кеңесті қашан бастаймыз жұмысты қашан бастаймыз деп сұрақ қойып отыр бізге біз ертең бұйыртса алла қаласа кешеде айттық бір инвесторлар табылып жатыр солармен жұмыс жасалуда келісімсөз жүруде әбден пісіргеннен кейін хабарлаймыз ә, біздің мына э, ең бірінші мына көп этажды үйлердің астындағы подвалдарын тазалауға крышаларын жауып беруге мынау ескі мектептер бар мысалға балалардың оқуына жағдай жасауға мысалға мұғалімдерді мынау қазір жұмысбастылық болып кетті оларда қағазбастылық сол бастылықтан да құтқаратын бір ә, нелерді тауып жатыр онымен де кеше келісімшартқа ә, жасап жатырмыз әлде де әбден пісіргеннен кейін барлығын хабарлаймыз айтамыз мұғалімдердің де жұмысы азайып тек қана балалармен жұмыс жасайтын болады балалардың білім үшін ә, нелерін жұмыстарын арнайтын болады енді айта берсем қазір ә, бір неге жетпей қалады біздің бір күн екі күн аз болады өте үлкен жұмыстар жасалынып жатыр бұйыртса алла қаласа соның бәрі іске асады алтыншы жылғы үй бар төбесі құлап жатқан алтыншы жылғы бесінші жылғы үйлер бар әлі көшенің қақ ортасында әке кәдімгі көше дейді көшеміз жоқ қазір сіздер барсаңыздар біз ұяламыз қай нені көрсетерімізді білмейміз көшеде тұрған далада тұрған туалеттерді көрсетеміз ба адамдарға ә, ана жаман құлайын деп тұрған үйді көрсетеміз ба көрсететін ештеңе жоқ ең ар жағы жолымыз да жоқ көрсететін бір ғана акримат тұр әйтеуір басқа көрсететін ешнәрсе жоқ өте ұят ана азаматхан әміртайды ең бірінші кел кел деп біздер е, е, ненің жылойдың белсенділері шақырдық қой иә. азаматқаны бір ай уговорить етіп әйтеуір ә, жаңағы келтірдік келтірген мезгілде ол э, шыны шошып кетті ғой келгенде төбе шашы келгенде как раз топырақ болады бізде қысы жазы топырақ қой қыса қар жаумайды жазда жаңбыр жаумайды деген сияқты былтыр мал қырылып қалды шөп өспей мен кіші дубайға бір Э, кішігірім дубайға жатырмын деп ойладым мынау деген масқара ғой деп шошып кетті ғой сөйтеді елдің бәрі ойлайды экологияны таза бүлдірген екен ғой иә. бүлдірген сол екі күн бойына бас ауырып дәрі ішумен жүрді ғой ал даладан келген адамдарға қазір кешегідей бес адам келгенде айтамыз ғой біз көкірегіміз мына жерге ашылып кеткендей болды да ә. ауаға тоймаймыз мына далаға шығып серуендеп жүре бергіміз келеді бірінші барған ол жаққа бірінші барған адам үйрене алмайды адам үйрене алмайды бас ауырады бас ауырады бас ауырып таңертең тұрғанда сіздер түгіл біз өзімізде екі иығымызға екі мүшек цемент тұрғандай боламыз ғой өз өзімізге келе алмаймыз біразға дейін ал енді жаңадай аллергия деген ол 100% процент деп айтсақ болады жаңа жаралар мына қолға шығып жатқан малдың өлімі жаңағы ә, немене таңдайы жоқ балалар жүрегінде тесік бар балалар туып жатыр сәбилердің кінәсіне ал сонда экологияны сонда мойындамайды бес тесік бар үш тесік бар деген мен туған өзімнің құдашамның баласы бес тесігі бар осы э, үш жасқа дейін бәленбай операция жасап осы астана мен ортада шумен жүрді қайтыс болды сәбилердің қандай жазығы бар сонда ұрпағымызды не істейміз ұрпақтарына алаңдаған біздің жылойлықтар қазір оянды біз бұлай болмаса ертеңгі күні э, газ болып жарылуы мүмкін газ болып жарылады халық соған уже келіп тұр бүйтіп лүпілдеп келіп тұр лықылдап иә, халық иә қатты көтеріледі жай көтерілмейді ана қаңтар қырғыны жай болып қалады иә ертең сондай жағдайдамыз қазір